gostar. A pegada é segura, vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais. Vem aqui, balança um pouco e todo mundo gosta. A pegada é segura, vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais. Pulo nunca com o bonde passa, todo mundo vai atrás. Todo mundo mexe, todo mundo pede mais. Tiro nunca com bonde passa, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mas A pega bem seguro, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, Vem aqui pra nosso povo e todo mundo gosta Essa banda vem a doida, vai mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui pra nosso povo e todo mundo gosta Eu é quero essa banda chama, eu chamo, eu chamo a gata pra dançar. É pra dançar. E bota o dedo na boquinha, desce, desce devagar, devagar, devagar. Eita, leco, chama, eu chamo, chama a galera pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar. E bota o dedo na boquinha, vem, vem, vem. Bora, Santana Hall! Vem aqui, balança o povo e todo mundo gosta. gosta Essa banda a boa vai mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, vai Bonde dos playboys É sucesso